welcome friends welcome to my channel आज हम सीखने जा रहे हैं वेजिटेबल मिक्स सैलेड तो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मिक्स वेजिटेबल्स आपको यूज़ करनी है ब्रोकली कैबेज टोमेटो कॉलीफ्लावर और गाजर ठीक है ये सब आपको बारीक बारीक काट के रख लेनी है और भी अगर आप कोई वेजिटेबल यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ब्रोकली इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इसमें वाइटामिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और ये सैलेड में ज्यादातर यूज होती है बाकी हमें चाहिए होगा रिफाइंड ऑयल बारीक कटी हुई मिर्च धनिया मसाले में आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो लाल मिर्च नमक और गर्म मसाला और बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक चलिए अब हम क्या करेंगे कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए और उसमें दो टेबलस्पून आपको ऑयल डाल लेना है वैसे सैलेड में अगर आप फैट फ्री ऑयल यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा अब आपको तेल गर्म होने पर इसमें लहसुन डाल लेनी है इस तरह से और मिर्चा डाल देनी है थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए और इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दें ठीक है गोल्डन ब्राउन हो गई है अब ये अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे पहले ब्रोकली फिर ये आपकी कैफे और गोभी और लास्ट में टोमेटो मिक्स करना है पकते हुए ही इसमें आप नमक डाल लें थोड़ी सी अभी आपकी मर्जी है कि आप इसे कितना पकाना चाहते हैं लाइक जिसको सिर्फ थोड़ा सा कच्चा ही पसंद है वो इसे हल्का सा दो तीन मिनट के लिए ढक के या गर्म करके निकाल सकते हैं जिसको आधा कच्चा हुआ चाहिए वो थोड़ा सा दस मिनट तक पकाए तो थोड़ी देर वेट करते हैं दो तीन मिनट का अब आप इसमें क्या करेंगे थोड़ा पकने पर मूंगफली डाल देंगे इस तरह से थोड़ी देर गर्म होने पर इसे आपने फिर सर्व कर लेना है सर्व करने से पहले आपने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लेना है मैंने पहले भी आपको बताया था आप अपने अकॉर्डिंग इसे जितना पकाना चाहते हैं पका सकते हैं अब हम इसे निकाल ले रहे हैं बाउल में ये आपका वेजिटेबल सैलेड बिल्कुल तैयार है कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी हमें जरूर बताएं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी सजेशन करना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें थैंक यू सो मच